perceber e diz que não é bem assim. Que você sempre me amou. Por que você age assim? Mas uma vez acreditei, outra vez você fez sofrer. Porque acreditei na ilusão de alguém que só sabe mentir. Eu vou seguir meu caminho. te excluí do meu mundo. Não quero nem lembrar. Enquanto eu te amei, você só quis brincar. Mas uma vez acreditei, outra vez você me fez sofrer. Porque acreditei alguém que só sabe mentir. Eu mudei por você e você não deu valor. Enquanto eu te amei, você me enganou. Agora eu não sofro